有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白黄花椒。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩做伴一同前行吧。毛驴的波浪，马脸的三八。 有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。天残刃，既然走不了，那就放手一搏。合掌。 呀！啊！火宝原力转到阿亮身上了，这就是火宝原力的展现呢。你身上也是残缺不全的火宝原力。季三伯说的没错。嗯，他得到的就是阴阳乍变所产生的残缺的火宝原力。 而且这种原理会造成猛暴型的抽筋。呃，那那我要怎么办？啊？现在只有一条路，找到恒王地宫。嗯，你必须吞下麒麟胆，才能得到全部的活宝原理。恒王地宫的麒麟胆啊！可惜呀，活宝原理竟然转到了这傻子的身上。哟，我说季三伯，你何苦讥笑别人呢？ 你们炼丹师为活宝搞得家破人亡，到头来什么也没得呢。你，我奉劝你乖乖把恒王地宫路线图画出来，也算功德一件。休想！你这个蛇蝎小人！呸！啊啊，呃，还以为自己是药王庄的少爷呢。我让你画师看得起你。 也太狠了，就是就是。哎呦，你们几个在帮他撑腰吗？拜托，沙克基没了活宝原力，现在不过是个废人，你们还要听命于他吗？这这，我们我们。哼， <laughs> 沙克基，识时务者为俊杰，快点 住手！你杀了他，就拿不到地图了。其实没有他也无所谓，有一名寻宝者，比他知道的更详尽， <laughs> 而且他去过恒王地宫。你，你这个墙头草，他真可怜，还是饶了他吧。好嘞，新主子，全听您吩咐，我这就带您去找那个寻宝者，主子请。卑鄙。 呀，我现在该怎么办呢？呃，我的铁砂掌劈得太重了，小师弟到现在都没醒来，都怪我不好，把阿亮当成诱饵，交给了那姓包的。小赵去查了这么久，怎么还不回来啊？哎呀，急死人了，急死人了！哎呀，二。 <laughs> 哎，头儿，头儿，终于回来了！ <laughs> 你们去三峰岭查清楚了吗？太惨了，快说呀！全全部阵亡，一个活口都没有。什么？全死光了？大师兄，大师兄怎么了？你找到他了吗？现场没有发现你师兄。更奇怪的是，所有神鹰队员尸体中。 也没有找到包大人的，难道是那些妖人把他们带走了？嗯，那个真抱歉，关于你大师兄，啊，是你害死了他，我要去告诉师傅。快，你别这样啊！哎呀，是你害死了他，我要去告诉师傅。呃，头儿不把他追回来吗？ 吹到又能怎么样呢？就让他去吧。哪里来的乞丐？咦，臭死人了！咦，有点面熟。哎呀，这不是药王庄的季三伯吗？季三伯。 真的是他？怎么遍体鳞伤啊？是出了什么事吧？请让一下，我要回药王庄。了。我的天哪，你还不知道吗？药王庄出大事了！药王庄怎么了？三大总管携款潜逃，还放了一把大火，烧毁了大半庄园。季三伯。 药王庄，我的家，毁灭，因为活宝，家破人亡。曾经繁华似锦，如今土崩瓦解，一无所有。屋里有人，是谁在里面？ 是从父亲书房里传来的声音。喂，你是何人？居然在这里偷东西！你又是谁？少管闲事！这里是我家！啊啊啊！你，你给我滚出去！啊！哎呦，长得还挺帅的哦。你们来药王庄找什么？ 我是来找你的，沙克季。你是谁？为何知道我的名字？啊！哼，你可以称呼我为旭公主。旭公主。主子找到你要的书了。没错，就是这一本《古生炼丹术》。你看过这本书吗？ 当然看过，这是我家历代珍藏的孤本。哼， <laughs> 自称天下第一药王庄，居然拿着一本假书当宝贝。假书？这本假书里的炼丹方法都是错的。啊！你凭什么说这是假书？ <laughs> 因为真的古参炼丹术就在我这里，主子。真书？是的，这本才是真正的古参炼丹术。 它是完美，的，既不会引起阴阳诈变，也不会有阴阳诈变的解法。你所经历的一切，都是由人精心安排的一场骗局。 <coughs> 猫奴和沙克羊已经泡了三天，依然昏迷，没半点动静。就是，我的皮肤都泡皱了。哼，当初是谁的主意？说这温泉有神奇疗效？是猫姥姥说的。没错，庞贵人就是靠这一池碳酸温泉保持青春的，是吧？你自己为什么不下来泡呢？猫怕水，泡温泉会过敏。 哼，我看你是身材太差，羞于见人吧？胡说，你身材谁怕谁？来呀，你脱我就脱！我求求你们，饶了我的眼睛吧！大伯伯，吃吃看我做的辣鸭脖。哼，辣婆子只会吃辣，要你管！ 看你的身材，大概也就像晒干的辣椒吧。你，你说我像辣椒干？哼，你才像掉毛的老病猫。颜色。嗯我没看错吧？沙克羊好像动了一下。 老母也动了，他们有反应了。浮在水面上的是鸭脖的辣油，难道我想起来了？这地狱谷火宝对辣椒过敏。按照这个推理，辣椒可以刺激火宝。对，就像电击心脏一样，唤醒他们。老婆婆，你有更强的辣椒吗？小意思，小西瓜，要多辣有多辣。 老坛泡椒，海天朝天椒，来，王龙说爆辣丸。爆辣丸遇热会膨胀，并且会在五秒内自爆，辣度增加一千倍。哎呦！哇！ 《之活宝传奇》每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪剑，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少 心中焕然，大风不平正气冠，历经磨练志更坚。今天你只剩下战地舞龙天，热血奋斗奔赴断云山，不怕风吹雨溅，各大战，战胜重重困难能圆满。 一路苦思不解的谜团就这样破解了。走开，别靠近我！左，不好了，是金月。我猜测是提灵炼精的时候跑出来的。谁也不知道，大师兄被火宝杀死了。告诉我，那个长发男子是谁？你，呃。 为什么要阻止大师傅去为大师兄报仇？我好失望。一波未平，一波又起。